Hello everybody welcome to a new video here we have uh, giveaway winners so uh, نبداو بال winner الاولى اللي هو مشي يربح 5 Steam dollar card بالطبيعة نبداو بالاول let's go بالنسبة للكومنتات 59 كومنت let's go congratulations Mr Robot خمسة دولارات آه، congratulations bro تعداو لل آه، الوينر الاخر اللي هو مش يربح آه، لالون رسول الله ال partner choice جاتندر شارما يا ما كان مانيش غلط ان شاء الله مانيش غلط يا كونجراتيوليشن bro ربحت معنا معنا ال partner choice package and خليك مع الفيديو guys thanks خليكم اعملوا sub وحلو notification ان شاء الله مربوحه في جيفاويات في المستقبل ان شاء الله في 2019 في البدايه يعني عن جيفاويز زاده and peace خليكم مع الفيديو 110, 110. وقعد كليل قال لك كليل بعد الكريت هو طب اه شوفوا الكراود هو طب بس بس بداية خلنا بس سباون سباون ها ايوه تو او ماشي قاصي لا وحلو سمعك سمعك يا مو وي استنى فيك البيض بوش بوش بوش رميتها له يعني وين استنى في الباب بالضبط ادخل عمل طلع عمل بيك شاف السيفور يعطيه الصح يعطيه الصح وين هو وين هو؟ هو يستنى فيك في الباب تو وين هو قدمش تريب الاخران رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع للأ رجع للأ puxa, puxa, puxa, puxa. fora, junto mais. Cara, Nate. O hotel é long. Eu fucking declaro, vira. Ah, desculpa. Chuta, chuta. معتقل هاي موته صح هاي موت كده هاو كفرينا 400 بالله انا فرطوش آه من الستين نبي اه ملك يكون ميت اوكي ماني ميت أصبر سنايبر ويه فما واحد هنا إيه. واحد بما بدنا واحد اسمه السكورب Thank you. من اه اه فيري تو الله لا تروح رقع بالنفس السوداء يا معلم الكويك سكوبات والجو Someone connector mate Plant. Plant, Brenner. Yes, this is. Good job. They are rushing me fucking 3 on E, what the fuck? BS open, come. Combi, combi, combi. Okay, he is on the white box. He is going 5 now. He will be pushing 5 to 4. وزوز في البيت اللي بقاو في البيت واحد دمه 50 اتش بي واحد ما نعرف شنو ذاك اللو قتله تو في صار رمي اللاش تحت الدروس تحت الدروس شنو هو هذا اش بيخرج يا معلم You're going again You couldn't give any fuck if I told you I love you you'll leave anyway Well isn't that great I heard you my friend But when I tell you what goes on in my head you would never listen in